没有脸能啊 Iya nga. Kaya boy, po naka-ate nga po. Ah. Hindi makas, ya. Dula ko nga, alo, si, ba na ba doon nila, nalagot siya, ba na bana mpe bavandi a ah, mpe nzala pokwa mpe ekoti bato komi ja 18 heure déjà biso mamu asombi denda 8 tana kwanga deta est eza normal